Hodiau, mi cun mia coramicino faros suffice ambizian biciclan excursion gis Sloveniu. Ni estas en Graz, la dua urbo de Austrio, cae volas iri al Maribor, la dua urbo de Slovenio. Proximume 75 km cae netro multe da reliefo, tio devos esti en ordo, cae ocupos nian tutan tagon. La comenzo estas facila. Estas bela bicicla vojo laŭ la rivero Muro. La vojo foje malproximiĝas de la rivero, iras tra vilaĝo aŭ arbaro, kaj ĝenerale ĝi estas tre bona. Sufiĉas sekvi la ŝildojn. Jen bona surprizo. Tute pura kaj sen paga publika necesejo. Dankon Austrojo. Post malpli ol tri horoi ni alvenas al Leibniz, la cefa urbo sur nia vojo, cie ni haltas por tagmangio cae glaciaju. Gi havas tre belan cef placon, Apud Leibniz estas restagioi de Romia urbo. Mi attendis archeologien museon, sed shaine oni konstruis cafeion super la ruinoi. Mi ne vere comprenas. Nun ne gravas ni iru plu. Nun restas nur kelkaj kilometroj ĝis Slovenio. Ni apeno rimarkis la landlimon, sed nun ni estas en Slovenio. La vojo, kiu ĝis nun estis plata, komencas supreniri kaj ni devas pli multe bicikli apud aŭtoj. Ni commensas esti Latzae, cae giuste nun estas suffice granda declivo. Ni oficiale jam estas en Maribor, sed ni ancora ne alvenis al nia celo kaj devas denove supreniri. Jes, finfine post ses horoj kaj duono kaj sepdek naŭ kilometroj, la stacidomo de Maribor. Restas tri horoj ĝis nia trajno, do ni iru viziti la urbon. Maribor trovijas ce la rivero Dravo, al fluanto de Danubo. Mi estas agrable surprizita che estas tion da biciclae voioi. Ce citiu domo crescas la plei nova vito en la mondo. Gi estas pli ol quarcent iara. Citiu monteto nomigas Piramida. De gi estas bela vido al la urbo. Sed postiom de biciclado ni ec ne intensas provi supreniri, pardonu. Estis bona excurso. Cun la visito de Maribor ca la reveno de la stazi domo, ni faris sume nautec du kilometroin, cio estas recordo en ambo niai vivoi. Cai gi estis bona trainado por pli ambitia excurso, cion vividos venont foie.